hello and welcome friends Google sheet सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो गूगल शीट की है गूगल शीट में खास क्या है गूगल शीट में आज खास है सीक्वेंस फॉर्मूला सीक्वेंस नाम का एक फॉर्मूला होता है जो आपको एक एक एक रो में लाइन वाइज जो है सीक्वेंस फिल करके दे देगा यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पे is equal to S E Q U E N C E तो यहां पे जैसे ही मैं लिखता हूं एस ई क्यू तो यहां पे सीक्वेंस आ जाता है आप टैब बटन प्रेस कर दीजिए ये आपको सीक्वेंस वन बता रहा है ऊपर दिख ही रहा है आपको यहां से सीक्वेंस वन से 78 तक मैं चाहता हूं कि आ जाइए यानी कि sequence wise one two three ऐसे करके ये देता चला जाए तो यहां पर आपको बस एंटर प्रेस करना है और आप देख पाएंगे यहां पर कि ये 78 तक ये फिल करके हमें दे देगा यहां पे देख सकते हैं ये आ, मैं इसे कलर चेंज कर देता हूं आपको देख पाने में आसानी होगी ये देख लीजिए यहां पर ये 78 तक आ चुका है इसे डार्क कर देता हूं अब ये देख सकते हैं 78 तक आ चुका है तो इसी तरह से अगर आपको सीक्वेंस कैलकुलेट करना है तो आसानी के साथ आप ये सीक्वेंस देख सकते हैं सीक्वेंस फॉर्मूले का बेसिक यूज आप देख सकते हैं इसको लेकर के एडवांस में जो वीडियोस हैं वो भी मैं बनाता रहूंगा फिलहाल के लिए आपको सीक्वेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा कि ये काम कैसे करेगा इट मीन कि जैसे row number one two three ये तो वन में पूरा फेल हो गया कॉलम्स में फेल हो गया अब ये रो वाइज कैसे आएगा तो ये आगे चल करके आपको बताऊंगा thank you for watching this video